fikir var Bu trackte ilim var Beslenir iman Allah Allah Her yer ihtilaf Şer ve istila Bence bir liman Allah Allah Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an Dur bak burada çift flow mus'ab Anlatır hak kitap Yalan ve hakikat Cabası tarikat Allah Allah Sana yobaz derler Böyle olmaz derler onlar gibi düşünmedikçe çoban derler biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü zandır Bak istediğin güçle saldır Biz Rabbe müptelayız İşimde Allah Dilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Aklımda Allah Aşkımda Allah Aslımda Allah Kanımda Allah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi Nefse ikamet hem de tek çare Allah Allah Bu hayat imtihan şeytandan intikam Sayısız iltifat Allah Allah Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz Düşünce kalkmalısın şükürle kalmalısın Desin hep kalp atışın Allah Allah Günahla esti yerler, daha gençsin derler Bu hayat basamakları çürük merdivenler Senden bir istirham devamlı istiğfar Gereken irtibat Allah Allah İşimde Allah Dilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Aklımda Allah Aşkımda Allah Aslımda Allah Kanımda Allah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah محمد صلى الله